সালামিলুর রাতি মদর বোতল আর দিন তাদ্দা তিনিয়ালির সকত বহিছো আলির ধান্দা পাতের যোয়া পাতরুয়া কাপড় আমি ঝুকাও পাহনির তলত বহিছিলিম টানি টানি আমি হয়ে যাও বাবার ভক্ত পূজাই বিহুয়ে আলি হুয়ে আলি পাতের জুয়া পাতরুয়া গাভুর কুজু কাও আমি জানজন হুনজন আবারা সালা আমিপুর মানে জিয়েই নকো আমি জানু মারে তা নাম আছে আবার আবার